À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofir. À vossa direita se encontra a rainha As filhas inglês vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim À vossa direita se encontra Escutai, minha filha, olhai o visto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. A vossa direita se encontra resplendente de ouro de ofir, entre cantos e festa e com grande alegria. Ingressam então no palácio real. A vossa direita se encontra a rainha. vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente.